nga bulijjo omuteesiteesera omwanjuzi wa programu enu amanya aze kwez robinsoni ngaakugamba nti nno nkukulisa sabbiiti yona gyetukubya amabega ah, okuviira ddala ku lunaku olwa bbalaza ndowooza ku lunaku olwomukaaga sabbiiti eriwedde lwetwakuma okulabagana okutuuka ku lunaku olwaleero nate olwomukaaga nga bulijjo tugenda kukubaganya ebirowoozo ku nsonga nkumu naye ngaolunaku olwali tugenda kusinga kwetoloolera ku nsonga z'ebyettaka ah, tugenda kwetoloera nnyo ku nsonga z'ebyettaka ah, twetoolera nnyo ku liizi zino ezigabibwa mengo naye ng'ate waliwo ate abamu liizi bazibbako bagaba ate eno bebanyakula liizi ebyo tugenda mukulutamala emirundi agenda tutangaza tugenda kwogera ku mukulu samukuteesa olunaku olwalera mukulutamala emirundi naye agenda kututangaza ku nsonga za samukuteesa nga bwezigenda ate era tugenda kwogera ne ku ttaka lya omukulu david senfuka okugambibwa okuba nti nno ah, ne semakokiro plaza ya bobi wine kwetudde olunaku olwa gyayitiddwa bebyokwerinda ah, mbu ayogere kati nti no gavumenti ebirimu naye ngaate yettaka agamba liri eryabwanaini nebyapa yabadde nabyo sibu omukulu tamala emirundi buuza kubatulabaate mm, mm. eh, njagala okukusiima ennyo mm. abantu nzenda nembagabaga nti nvuma nsomesa amawulire naye <laughs> mbaga nti muwala oli muwala bwoba toli mulungi tolinya ku tivi kubanga batulagikako mubantekyokubera mbagamba nti ojja ku tv olina okubeera smart kate nga ku wikendi muno mm. olina okubakasati konga kalungiwebali <laughs> kusiba mukulu otambula ebirungitebakulaba <laughs> eh. naye tv baba bakolaki bakulaba oh, kituufu eh. kale munaye bali kusiima naye mmwe nze nina omukisa mulungi timbadde consistent yes. abantu bonna bagezezaako okunkozesa tebasobola kuba nina gyendaga bakugezezaako okukuba ate manyi obujozi bwabwe mm. namala emyaka kumi nena mu gavumenti nasoma mafiyalizimu mm. nogikeguka kakati mmwe kyemutannamanya tugenda okufuna uganda eno museveni bwagivaamu akabiriki kemusigaiza ka mugisha muntu ate kukikwatamu ekintu kyogamba bwemba nti mufunye mugisha muntu mm. tugenda kufuna mafia eh, eh, aa ah, ah. hmm. tugenda kufuna kibayita headless revolution eh, abantu beyiwa mu luguudo nga tewali abalagira nebekalakasa nga french revolution hmm, french revolution neyakola giriton kigiriton kiri mu printing batekaku bulago nebanyika bati nofa bakikola kabaka nalwawo okufa naye nebamutta eyakikola Mwaka eh, kabaka ya ruwao kufwa. Mwaka mtu mwaseme nyo nafuza ya miaka aga. Mwaka kumi ya sata. Mwaka kusaba mwaka. Mm. Ye ya, ya gata ya kuwamba government. Ye hmm. eh. na agenda kwa chitu ita potro kite diwo. Mm. Echiri hadi. Abantu chepe tulikopa. Ogena mwansi kono urwana. Ye. Noko maunu nga upo wanguzi. Mwaka kato nana kitundu chisopela kusako rifa isi mwaka chikodine mwaka yekera. Abantu bakirizi. Tebakirizi. Mm. Bana haberi wero tebafu na mwinyo. Chitufu. Echiri hachikola chikende nidi. nti okuwamba gavumenti eba fashoni n'omulala agiwamba ti gavumenti ya nigeria bamanye badde bagiwamba enkya n'eggulu webale nnyo kubanga okuwamba fashoni kuwamba lediyo nojalaki ah. nolangirira kakati ye museveni ye yayita mu ttanuulu nakuba emundu eh, nakuba emundu abantu ne bafa kakati abantu ne banyiwaki emundu kawunta yonna eyajja okumulwanyisa nabo ne balozaako That's why Uganda is peaceful. Mm. Mm-hmm. Tibuli chitundu cha ete eh, sobalo zako. Bawuli. Bachavanja ni ente. <laughs> Ebukulu balo zako. Ebusoga. Eh, Ebusoga eh, ni balo zako. Ula kuena bamu tenda. Chitufu. Egini ni. Eno. Ekasese. Ni balo zako. Ekasese ni balo zako. Mm. Abaganda ni balo zako. That's why if you offer zibatugam. Tibubo ya kada ichintu chitelele. Chireke chivunde. Atiruaji. Eee. anti ffena omu bwavunda empeke mu bwevunda evaamu omuti kubaamu emiti emeka mingi mingi omuntu yekka gwe tutakkiriza kuvunda kuba ibwafa taddawo kati museveni tumuleke gavumenti yevunda ah, anti kigamba hmm. gavumenti ya purezidenti yevunda nebwevunda naye olowooza ekyali namuyo kigambye <laughs> tikakati eh. ekizibu ekyokubiri kyemuyina hmm. succession ani musika ani musika nti bano members of the first family nabawandika mu bitabo byange bingi nti abantu abalamiriza omusika hmm. omanyi nti mirundi nga yafudde ababanka bajja mulumbe balabaani anasika gubagenda okubanja tekani influence omusika atunde hmm. ani anabasasula eh. abasamize nabo babeerawo omwana ono omunaddiini bwasika ferubale waffe ono mukulu wa kika lubalo n'omukuuma omukola tamala emirundi abadde ayina ebikondo bye ebikondo binasigalawo so kakati obusika <laughs> hmm. kakati bano obusika babubala bubi nti buli lunaku museveni bamubalira nti agenda hmm. tiwaliwo ababala nti 2 museveni alina okugenda mu constitution yekanyehamba yalowooza ti omusajja ono yakatufuga emyaka kumi mm. 8695 mu constitution batekamu emyaka 10 afuga ameka abiri ah, bisanja bibiri kozi bote bamanyi nti omuntu gwe bayita revolutionary tagererwa dirwa agenda president museveni tumutwale nti mulimba ah, ah. yalimba eggwanga linoyalimba gwe bwobanga onoonya omuntu anaabakolera eddagala hmm. ngambeerera hmm. nokimanalongo bannamwandu wagundi gwoba omusiro <laughs> kubanga nalongo manya bumanya nti tekyaliko yes. kakati revolution likitegeeza tavaako revolutionary omulimu afa bufuyi e, kujja gwanga lino kulijja ku pointi emu kuliteeka kunda mm. era museveni babbi be bamulemeseza abadde ajja kikola jusi namuwulidde egindi ng'akolimwa bukolimi pulezidenti natuka okukolimira eh, ababbi e, eh. takyayina e, kyasobola bakola bonna bamubala bwe mm. bamubala obubi mm. newajja gulupu eyababbi hmm. yo nerowooza nti fejja tuyooka bujozi mba tukwata bukwasi netusula kasasiro <laughs> basibawagira wayo hmm. nange nina byenoonya nga gwe nganze nawe ofune mu gavumentiyeno ninamu obugagga bwange ninamu ki temuyinza kutujooga bujozi nti butulondera bulondezi <laughs> kakati thats the problem hmm. buli kintu kya museveni kyonna ekiriwo mu situation eno tuli ku busika alinasikira museveni buli omu alwanira busika eh, gurupu ziri bbiri enzibi etya kakati ate museveni najja bakole akakodyo tavuddeeko n2mumwakomawo tavuddeeko mm. andi biyondi akagambako buyondi wakategeera eh, naye ate nte nabagambye nti amini yerangerera nti owokufuga obulamu bwe bwonna ye munange ebintu nebitasoboka eh, obuteyagaa nti avukamuyeyatiketo kyadaihi yagenda busenyin'akomba ku ttaka ly'obusenyi bwatiyaddukabamuyingiayaliabasirikalebamubuutu yaddukira mu buutu yamotoka <laughs> nga tasibudde abaana bange <laughs> bwebagamba nti dadi tukwagala wangala emyaka kikumi mbagamba nti naye mumaze okubuuza katonda mhm. dirwantwala nti nenyumba nja gigulawo nti dadi twagala okugulawo enyumba ya ono muzukulu ayonka <coughs> kinasoboka alibeera wa myaka emusabe <laughs> katonda kakati abagala pulezidenti abeereko those are wish, they are wishes mm. naye tewali amanyi politics nga bwanafrodinga bwanatambula bino byonna mulaba simptoms ti instruction zonna nfu nze ekiro ntambulire mu takisi zange mbeera mubegeyo n'ekikooti kyange kubuli abantu byeboogera kubase hmm. kabaka huseini wa jordan yabeeranga mu mmotoka ubanga sipeeso pulezidenti museveni ne bwaba yavuze sipeeso ekiro tosobola mutegeera kuba obwongo bwe tebukubulya nti yooyo olowoozawaspecialkisajja eh. kyagijjira mu eh. special kikadiidde toyinza musajja ngaamufaananyi nebigirako bwebat wa yuka era yakyogera naga nti tewali atta muntu nga tamugoberedde yamala obuyeekera bwe ngaabukola najja nga ali haaji najja ngaani yakugamba teri muntu asobola kutta nga teyakufulumize buvudde kati nze naye nawulidde abantu nga beesooza hmm. nti musumba omusiraamu asabira ekereziya sente ah, ah, hmm. ono musumba minisita finance mbwasabira akibisopo sente akibisopo yasooka gamba nti basaba simanyi 10 biliyoni bazagala senodi ejja kutuula wano kati yagaye nti ate baagala busuulu gwe babanja kati zesisobola kukkiriza mutabani wange kukolera mbaga lubaga e, lubaga ozaala omwana ayagala ennyo sente nze ngenda kiyinda mityana kakati lubaga ate sente zakyezo zebasaba anti kankubuulire hmm. kiriba ki immediati kiriba kijjewo ngaekya eh, papa okujja kiganyeataddewo ekiralabagalabiliyoni mwenda ataddewo tawumulako mugandpapa nagamba nti sijja kujja nga nekyali feke nabagamba nti papa ayina bamirundi be papa tasobola kudda mu nsi mirundi ebiri era nkugambye papa nakomawo tafuna bamwaniriza babamumanyiira omugole ayimirira ku katuti omulundi ogwo nebesindika mm. waliwo amuwerekera nga alaga ku luzi bamukebalabe nedda aba yagwamu ekyo kiri kyaba kyaggwa mulabe mayinja abo abayimbi abamanyi bagundi bamisaki eh, badavid lutalogundi ono tatange gundi oh, banamatofu jofre eh, ah, lutaya ayinza okuddayo gyeyabadde eggulu tekisoboka afunayo abantu ate nga bamwagazaki ekitegeeza eh, papa yali naye waliwo ono bakola nabo nti munadini bwonamulumba ono alina bakola nabo mu gavumenti mu minisita ya finance sabasumba kyoka sabasumba naye ali mwengeri eh, eh, nkugambye nti anti kyenkubuddeko gambye nti eyekereziya yagwa ekkanisa netunda biliyoni nsanvu netunda eddundiro lyali linanye egundi enakabugendo abaekima gye babeera mm. egindi ebbira ebbira mm. ha obwegandula omunazibbako munne luwalira ajja nga balowooza nti agenda kubuulira kumbe naye azinonyi ah, ah, eh. agenda kubuulira nti sente bazibye luwalira si mubbi luwalira mulungi nyobanetera owomugga mutte gandula kugandula eh. eyo gandu kuga museveni bwatula aseka nokuseka baweddewo eyo gandula kugandula okimanyi nowa west buganda nti yatundako eddundiro lyaffe kakati ono awemmengo omwana akolambadde kuba ayina ekizimbe kyalamuza kati <laughs> azze mbu embuga za buganda embuga za buganda zakitaawo nedda embuga za buganda bajjajjaffe balisasulira omusolo bakitaffe kalinaali tayinza kubanja kereziya mbu abakoleramumugimu omwana oyo tasobola kubanja olaba ayina ekizimbe kyagulawa obwakabaka nabwo bufu bugoba abantu mutakanabwo <laughs> bufuubanga mukulutamala emirundi ndabye ku bbaluwa nga ssaabasajja kabaka wa uganda yeyaguza wasajja enyumba ya dokita kasasa ku siringisi 1mu nga mulwanyamuli ataddeko omukono kaya kavuma ne babagamba nti omwana yenna agenda okufumbirwa omuwala hmm. agende wa dokita oyo amukebere oba mulamu naye ne tulaba abawala nga bonna embuto ezisooka za dokita oyo tuddayo ate oba ononayo oti eh, ono omwami mbwekyapa mu nyuma faatuweriize emyaka ana mumwenda atwale ngaomusajja yasooka okuleeta enyumba ye ku liizi mwagibba eyo nyesusion nfu stinks mango stinks keresia stinks ekanisa stinks and these are institutionis nayisekalukulu kwange nekaga nti abo obalaba baki <laughs> nekaga nti ajja babaka ba palamenti mm. bwebagwabazina bwebagwa wansi bali ku sente ah, ah. nga mulimu kuzira nemudeno nebagwa nebegalikaobubina nebabusongoza nebabuziri mugamba bobi wayini nti abayimbi tebabaamu magezi mwe mwabadde muzinya ku nyimba za kisamize nfu kakati bayibuli etugamba hmm. nti omunyo gwensi bweguli gwamu gumaze okugwamubalizanga munyo nabakimunyo nabaki misinde omunyo gwensi kasa gumala okugwamu ensawo misinde ngaabalalu bazze ngabayaye bazze ate kati bali ku testing abayaye bajja bali ku testing parliament bajitwala mbagamba ndi on bano ba ba bagundi ba, ba, balibega mm. ne yanga tebalina ku kizimbe neki nekimu ate bakijjawa etaka siri yabo ah ah mm. omuli agenda okufa ngo musango kusaliddwa nti ebintu bibye bya muhanji bya muhanji yes kakati okujjako nga mukoze ebintu bibiri mm. muhanji naleta omusikaawe famire netule ne babi olumbe nebaddamu okwabira omusikaaddepaovatone yes. natiisa nammwe kyekyokka ekiriwo omusango neguddayo owa mbw atonejeno yatuwa ebbalu atonejeno looya oba mulamuzi mulamuzi nobalaba obutasoma yonga obutasoma obutasoma bwe bubatawanya ne lubega kituufu yesbutasoma bwabwe mhm. badduka mangu mu ssomero mhm. bubonyabonyeza n'ekibuga <laughs> yanga obigulyo bimukola ebyo gundi ono mutani wange hamu tosobola kubanga musajja muyivu yes lawyer ategeera kyakola because if one, one, you have failed to be satisfied with one court mm -hmm. you go to another owaabe owaabe gwe eh. omukazi gotayagalanaye mukutamala emirundi antony geno yajjawo obuyinza obuwandiikaantonyabafera nababakamanzi yanga yamufera amanzi no. hata wanya bantu yetaka kiboko bemigo naduka kubanga tonejera ugiyeje obuyinza atia atunejera je ngo mulamuza amazo gamati enyumba za muhanji even if you get a, e- a gundi no sanga bakugamba you go for interpretation if you fail to understand the judgment ngo genda bako for interpretation court yaji kudira yes kakati ono yagenda okufanga bakiriza tebintu byamu era nabikyusa nobikyusawebali eh, kakati atonejenokujako nga yakuba bubi basajja mu yanga yanga bimwogeolengera babaka ba paliamenti eh, ah, ah. obalengera ah. wuno yefunde nokwefa <laughs> kyokka mukama katonda nga tuli kuttamu bebatesez eggwanganti lengera omunyo gwensi gumaze okuggwamu ensa balirungamu nze kankubuulira ne baga nti gula wamazinatulikukiseera kizibuebaga nti gula wamazina sinza kuzina bino bwebit eh? ah, ah, era nzinakigento nzina gakigenobebera mpolampola mbubalabike mbu bato mbubataabo nabubakanga batuswaziza nnyoengira ekyo kyokka eh? nga mu uganda mwabaddemu inamu opposition entuufu hmm. ebyo byokka kyekirango kyokola abo bakyali babaka nebakuteeseza nowulira nti nebateesera bayisiza etteeka lingira ono lingira lingira kyokka mukama kato alinga tagendangako ku kamera omunnyo gwensi gumaze okugwamu ensa balirunga munyo misinde eh? kasi omunyo gwensi kumala okugwamu ensa balirungamu misinde naye ababaka lwaki <laughs> mukulutamale eh. nsonyiwa eh. omuntu ayinza okubeera eno nga atesa bulungi lwaki bwayingira ekibiina kya inalimu nafuuka omubaka obuwongo busiimuuka berimba mubalina hmm. gwe balumya ani gwe balumya mubasanyufu nyo nedda mwe mwe oyinza okubeera ku mbaga yo nga siko wasa mkazo wa sirimu mm. osobola okubeera ku lumbeero ngaoli ku mbaga yo kituufu musabene wamulabya abitikitaobol amusabene ah, abitikita tugunda abitikita tasobola era bakoberemu abasinga obungi baganda bawano baganda tubalumye olumyaniolumya weyambudde webyo nakobere nolubutulutibagendaate nga nabasinga tebagenda kudda ah, ah, hm? samovas mm, mm, mwasanga gundi kubanga hmm. erida ayina okubeera yina integrity kituufu ndi sobala gayira kikajjo mukubu iyi na watu kisoboko every i must be dressed in a suit kitufu okujja mu weekend the morning is in a suit on saturday babu nugwa kabi kitu bwa mutawana iyi nujja nizija kongera kulabika ko ku tv wewe ni nyo i must be dressed a name a honorable era mulamuza sokana kubuza anti can you state to court your academic background please mm -hmm. and what do you do mm-hmm. omulamuzi nakola opinion nti ono kati nina omubalira afaanana atya nomala omutegeera namala okutegeerairo mm. omusajja gwe bayita mulowooza mm-hmm. katonda yamuwa omukisa yagula ettaka lye mm-hmm. pipeline wegenda okuyita mm. nga tewali nakimanyi nasimbawo n'omuwemba nga tewali abanjaawo mm. bwe bategeera nti gavumenti eyagala kugula omubbi atenze mulowooza namuga asula ku muntu eddalo nze abo abaana kuddamu okunta ddalu tubeera mulowooza ne bajja ne batandika ate okutawanyakakati eh, gavumenti yasasula dda hmm. bate bamanyi nti mbu bagobereza abantu bonna mu gavumenti baddemu babasasule weyaiweyaiyo olikuwa wapi mm -hmm. Muloza yeze bazimuwa. Hii, government ya kula duty against kafa ifu yaze yuko. Nichigwa. Umana ulete ngola vije, baino mchala batambuza. He wakutesa. Kutesa na yomu kula kuli falensi. Tichisoboka. Kutesa na yomu kula kuli falensi. Mutu gubasa nsali ngedida mupali ya mezi. Kutesa na yomu inawe interest. Nya ino all of these things. Nekutesa inawe influence. You battle government. Chote gaya zanti, manabu naba government, paliwa ba, manabu naba asasula. Manabu naba asasula. nga basasula omuntu omukyamu tekisoboka eh, muwumuze ku bubbi muwumuze ku bubbi baana mwe muwumuze ku bubbi mwijja kusanga alinga nze nkuyingize kabuli nze sisaaga nye gwe tamala minuti ogamba gwe tebakubba kuki eh? kuba n'abaana kulikaomutani wakajiji yawunye eh? yatula lukuŋŋana embaali kuba mutani wakajiba ekitabo kyenawandiika ekyabalumenyo hmm. nembateekamu obubbi bwabaana abo bebabba oluguudo kana kasajja kesinoko ne mutani wakajiji mbo ne bakola strategy mmwe mhm. kakati mumanyi tukambe nti yavumye fasedi e eh, namuvumye kale mhm. namuvumye saafumye biikira maali atajje mu meeting musetabusi ate munavuma fasedi ate munogenda ate ngendayo Ono <laughs> eh, mm. eh. na yoji. Nuko ni mwi. mitu abata mwi na. Gomuza njera imu. Ne baka. Mwalu. Aka kasaja kabu ke ne kakuba kakulu. Na yakulu <laughs> ya. Eh, Yeshe baje baba kwa so mtu. Ne kagamba ndi mwana lwe miezi ne kakuba business za kuba ka mfiti ndo aka. Tukalira. Mm, mm. Ondu kwangu katambula kwa. Kalika kakosa ke kuweka. Mm-hmm. Mbu ndi mwalu. Mm-hmm. ate ne bagamba ngende nkolemu new vision mbuga kati omulalu wali ogenda kola otya kati ntenyondo mutwe singa kabushenga omukati <laughs> kwa kabushenga mm. genda osikula amagufa ganyoko eshirungu ogalete mukolemu ina mm-hmm. how can i give me a job ate ngoli mulalu omulalu asobola kola abantu suru butabika rehabilitation If I have I abuse the first lady, mm. then I should be forbidden from entering the state house. Chitufu. nga bazanyira ku muntu gwe batamanyi oyo mutani wakajiji nagamba ajemedia center nzekola media center a man who was Eh, spokesperson of the president for 14 years oddemo media center nalinjo kwa nukakubiru kwa tirimu gende waka jijo uchimeye mnyoko kakule mela kuchio kufuna tebafuna ila cheneu satako bawa nilanga watoni satako to ina na umugu wa sinka na kumu kolido oyo kumu tuwe ya pusi na mnyola nga <laughs> president ya laba mbaku tisegi ni president na imiza nalimu yote nga mufase <laughs> akuona ato kumba mungaru ya nimela muntebe <laughs> ni mkolido wa sinka beteke nkabia chifuba Mm-hmm. Kubanga you see, why am I saying this? These people don't reason. Mm. Moroza was not directed by Kutesa. Yes. Kutesa had his interest there. which Nganaya yagala kufuna musente. Etakerio, echapa, china biwabulungi, okuwa kubanga banenye takeri, mm. yemunse nyoli kanyeke. Okay. Aligi indi wano. kakati omusonyoli kanyike yaleka akoze transfer eh. ngaalitadde mumanya ga mulongozi ekyono kikookoleko kati akozesa kuteesa kuteesa kuteesa yagan mukazi gwe wumula oli mukazi mukadde wumula ly ezo zolidde nze bannange mbakuli hmm. why am i comfortable tewali amanyi lwaki oli comfortable ndi comfortable why i have a stable family abaana bange bonna basomye bamaze sikaliza buto kati onamufugira kuki tolina <laughs> omusajja yazenaanayemanyi <laughs> ebigambo byebyo zenalwawo bikkiriza hmm. nemugani bugambo buli bano bakola ebintu byotasobola kutegeera hmm. singa sasoma reverse psychology kuba bano kati eyo story ya new vision tediscussing how mulowooza gotland bagenze wakutesa nebamugamba mulowooza agamba muguwalagira bamusasule bana abalala bo balina ekyapa kibalina kyekine kyala ebyasala kulatabino ebyasala kulata byafulumyanga eh, ebyo bifu nnyo byonnakati buli muntu yenna ali mugavument bamugobye mbu bagambe mbu bali bali musuule eddalu musuuleko omu eddalu musuleko omweddalo naye mwenna nemusoma nze nasapule naye nze sebo ediini yange ya movement dabo dabo dabo <laughs> okubeeruyireruyi eh? eh? me ntabaala ntabaala nkuyingize kabuli munaku satu because mubabanyonyola <laughs> don't understand his mm. nti there is no way a government valuer how, how, how does government pay for land esooka kutekayo agavumenti baliwazi nebavaliwinga ettaka nebuli kimu kyona bakyetegereza ne bagenda mu land office nebaloka basasula tebasasula kintu kyebatamaze ah, ah. kwetegereza kutuvunaana mulowooza gwabirabano abagavumenti abavaliwinga ettaka the time ekyapa kyo kyali luddawa kyebaka ku kino kiriwo ekikadde ku byombi bano tebalina ekyapa kifuba libaababba galiagafubuka gababba katugoyinza okiteekako <laughs> teekako ekola endagaano mm. nti mirundi waddemba okunzita ngaakizudde nti namuke <laughs> kiteekeko nze endagaano gyenkola eh? eh. omutisa jambiya ah, mundu ah. oba mu ngeri yaffe eri ah, nze bantega mm. omukazi emutunulya bwe nti nangulire mumotoka nakola ki nemutulu yabwenti mukazi nemutulu yabwenti mbubabalimba mumirundi yanywa nyo omwenge nabakazi <laughs> nzaina abakazi abanaina abaana enkaaga nemutulu yabwenti agweyo hmm. kakati mhm. naga nti aa mutoka agikuze buki byonna biki konze tugende eh, nange nebaze kubyompadi hmm. nemugana naye omanyi singa wabaawaggula olujja olwo mhm. n'agamba nti yebalo nkuttirawo genda kukuba essasi nkudde kiteekeko omukono mhm. nti ate oti oli mutemu mhm. wakatta abantu ate tuwakane gwegulawo baaga eyo olabeku kyeninaoba obasiri mutemu mhm. nga nina enyondo yange nagiteekako omusaayi gw'enkoko nene bweti njiwata bweyafuumuka teyadda ŋenda <laughs> ah, ah. okutegeera ng'abaabukedde baabateze niabayi baggulewo oluggi eh, onajjanga weyita alina kyabaleetedde ate nange saina interest ono nali njagala mu exposinga mulage obuyaye bwe nti mubagezi nange mwembi how can a woman buy ka fomi sente zaali ziva mu yiso nga bebamuwadde eh, sente si bano si eno yiso eno era eyaffe enkadde emmotoka nange negitulesinga bagala kuexposinga eh, balage nti ntamala emirundi eh, musajja abakufunako ebifaananyi ebyobwerere ne bakubulakamaliringa tolina mulimu gwonna eh, gwofuna ah, tolina buli wamu ah, wogendabagambako nebaleeta isu eyokubiri ti mukazi wange yagenze mu dp nembuulira abaana be naye nti bano balowooza ndi musiru nkugobawaka bakutte bansibe kituufu bweyasigala wewaka balaba kiki ekyabawmaule tebyaggwamu gwamu koze mukyala era nabuuza nti mukyala tamale agenza atya mutobalabako eh, hm? eh, abakola bino tobalabako kati abali mumalwali onatuma musumba yetalabibwa yekukumibwati eh? ali mudwalire agenda kulya kukumi baina hunting dogs kakati gundi ono ono bahati bweyekwese nabagirayo kino hmm. ate batumye embwendala musumba tobalabako nemusaveni tabamanyi Museveni awulidde akolima bukolimi kati yasigali muzeyi nga bamukubye nnyo. Omusajja yangambye twamaze naye nandi wana hmm. kumala naye tawo. <laughs> Nanga naye musajja gwe hmm? ne mubuulya bwe bazannya ebintu bino nti bo tebatandikira wano. Hmm. Kati bakulembeza kuteesa no kuteesa denies. Nti yetabiriimu. Yeetabiriimu. kati bo bakuba bazezere baabwe e, mbuka kati bagala kugamba nti bali aba government mm. bakola according to theory abalimbi even that one if there was a, a, a government value who believed that kutesha who is not a minister of land to direct was stupid tobera mukulyengu zitu kugamba bwetu ti mm. okulyengu zi kigamba bwechete singa omuserikale weruzira omuserikale wa traffic mm akulyako enguzi akugira omuserikale eruzira eyo tebanguzi buba busiru bwo kituufu omuserikale trafic akulyanga enguzi on condition mm. nti ajja kugirayo emmotoka oba pikipikiyo kiri mukapasite ye kigwa mu mulimu gwe naye omusibe weruzira tagwa mu mulimu gwe yabba musiru enguzi kyetegeeza enguzi etegeeza tinkujjako ssente nkukolera ekintu kyensobola kyendinamu obusobozi bwemba sisobola kikola obwo busiru bwokikubye nkusumagiriza kakati if you say that kutesa these people did took a decision because of kutesa direction you are nidiot why kutesa eh, minister of landis nedda eh, wa foreign affairs obusiru bwobukuli mumutwe enzikwe kuli mumutwe kakati kyenjagala okutegeera dokita eh. kasasa eh. yatunda ettaka lino eri gavumenti eh. naye nga gavumenti yasooka mengo mengo ne bagamba nti ettaka eryo lya dokita kasasa dokita kasasa n'akwatagana ne gavumenti n'ajuguza ettaka lye kati wasajja avaayo atya atakomplainage ku ttaka lino nze we mukyayira okumutwala emisinde we wali wokka omwana eyamukolera ku bintu ebyo hmm. yamukobesa ku mulimu agamba nti nno balina obuzibu n'ameria ne kasiringi mbu ameria nekyaliyo gundi kasasa ekyo ekintu kimanyi bulungi hmm. commonwealth lanchon gundi kiwanuka hmm. ayita kasasa kojjaawo ne mulwana basandiwikinga pulezidenti bwebati omwana kasasa yasaba biliyoni yesi omwana nateekako eyiye mm. kasasa namukubira poteya mu bank omwana nakwata namuteeka ku gani point nganze bwenkola kunyondo kunyondo kunyini <laughs> kutwalira nibasijayo wali e, nazijayo mm. kakati mu mateeka baati basobola muwabira kituufu why how could somebody wielding ak 47 at a bank force somebody to get money when there was security kitufu nikyali kitiikitebakyogera eh, kakati kiwanuka yagamba pulezidenti hmm. nti abaana waliwo omwana webuwo yakutta omusajja omukadde eh, namugisayo sente pulezidenti bwatuuka nagamba amiria kolomi misa kasasa amiria yali tamanyi nakasasa amiria consulted me Kasasa na jana ichika pichenga mwini mwama yuni. Lesson te bazi mudiza. President ordered the money to be given to Kasasa. Eh! Umwana ni mwamu kubaku mwini. Ni mwamu gamba. Apolo jayezi. Nengu watu umwana uyu. Nengende wansubu ka msomesa. Nga yamanyago bakundi bachi wanuka. Umwana ni yetu onda. Aa, mm. kasasa na gana. Mbuja mfuku kacha akole indala. Chofura vijoji wangi tokote nyundo ni mutu wala. Nga kakudeo. Hey, mi, I'm a honest man. ebirala byonna ku nsi binimi naye katonda ali nsasulira ku ekyo naye kakatika sasa ate kino nakyo ekyawasajja eh, okuyingira mu kintu kinomubbi bawasajja hmm? bakyala omulange tetujja kukolera balangira hmm? wasajja asiitano lwaki mwekamba bulire hmm. ekigudde ku wasajja kisomese basemakookiro kisomese banaabambejja abaana baffe abasa bamedical doctors baloya tebajja bafuga ate batya abalangira bebungereza si hmm. takataka bonna bayivu abalangira bebungereza bali mu maje abali ruddao you cannot control society nga gwe tolina kyono wesigamye ku ttakamutani wange batabani bange banjereka netujereganana <laughs> naye dokita yaŋgamba nti okujjaku okutegeera oluzungu bino bimanyigwe nga tobimanyi kitoo eh. loya <laughs> naŋga nti wayi hmm. nti ogamba wasoma nti <laughs> bwofuna omusango ogenda ani akutwala mu kooti yekenyini ekyovula bagamba pulezidenti yagaanti sciences tezikola naye ngaate abasalawo oba yawangudde oba teyawangudde abamusalira wagende basoma artsbaloya nabalamuzi balamuzi kakati basajja bano balina okuyinkubuulira nti nkimanyi bulungi eisole wa buganda mumanyi gundi dokita buule yagula ettaka kabaka kituufu naye bwokola dudeligence ekyaliwo buula yabuuza muteesa nga muteesa mwavu kuba muteesa bweyatuuka e london bamugamba recognize kabakazi opetezi gavument tukuwe asairamu asairamu mm. nagaana mm. muteesa yalowoozanga nti ajja kudda akulembere eh, kubanga mm. oluyimba lwaccwa lugamba eddaame lyacca obakabaaka bobuliita bukaana ebuyuuga emirembe egiriyitawo gweokufuna ku ddembe naye bw'olibanga ofunye ku ddembe abantu balijja bangi okubawa ku magezigo nti muteesa ajja kudda nga ye walusuubira mhm. kuba eddamba ery oluyimba baluyimba muteesa n'awali omusajja yaluyimba fijoti kumba agenda kakati ye muteesa era ye bw'awandiika ekitabo kye akugamba the prime minister tayita obote president naye kambuzeabaana beŋoma bo tebasoma anti kakati abawano kati bwe bajjano mu museveni yatuddiza ebintu mhm. museveni tayina bintu byabaddiza hmm. e, kabaka yalina sikuya mariz 35 ngaagenda kabaliddawo ate bwatukumirantrust lwaki mutesa yali owamanyi teyabikuma mutwe oyo omwana okumulava mumutwa eh? nogalubindi bwe letmyasi My father was very influential. Yes. If abekika bakwata ebintu ngatebabimuwa mhm. nyinza bijja kati nti mbikuma mutrustkisoboka sekabaka mutese yali owamaanyi ennyo daudi cwe yali owamaanyi ennyo mm. tebamuwa mairo kenda okkakuuma okkakuuma bakalekera baganda era ne bakaleeta mu buganda land board etali yakabaka yeah. buganda report etali eno yemmengo kati etali yemmengo kati yetago bimiga duke ekyo embuga z'amagombolola tebazi wakabaka these are public utilities ate tufuka zitiye zakabaka singa tufuna gavumenti ewere obukatoliki mu uganda obukatoliki obuddawo kalinali kalinali yaliwo basiwe katizi ate zibazize uyu mwana yetago kutwala misindo bugalubi ndi bwene bugenda ngabuwandagala ate e- tebatusobola ekelezia zibeera z'abakulisi museveni yabituwa a ah, a ah. museveni si yabibawa museveni yabisangayo turasitimu kuza w'abaana buli kimu ayina ekiwago bakiramira kubanga omukisa mulungi gwetulinakati ettaka emaire akenda eh. museveni waki yakaza mu buganda landbabakube ah, sikaabwe ah, tamanyi bya buganda mucostitution yagamba nti alikugenda tavaako tukwatabukwasi ktwala basiru ako kaffe sir harry johnston bwe yali mu lukiiko lwa buganda yabagamba nti nsazewo mayiro akenda okukalekera abaliddawo lwaki bakabaka bammwe n'abaami abatono bajja ziguza abaamasamba basibole bazinywemu omwenge bawadde eryabwe bwe basalangawo okusiriwala n'obutamiivu batunde eryabwe kabaka kumuwa maire bisatu mwataano era eh, ne ku independence tezadda wakabaka oyo oh, maire gwe yoyita ogakuzingiza ne bakuba bulungi ku mbuga z'amaku agende asoloze mu nyumba ze kati yafunye ekizimbe mu kampala kyagenda okugula atabaaza bantu museveni yabiyina ekizimbe kyagenda okugula museveni mukulu wa kikawano ekizimbaganakigula sente meka kati atabaaza bantu atutabaaza atutabaaza simanyi musasule nga tusasula tutya abaganda watirikanidde nti instead tuba twali twalisasudde renti naye fortunately for us abaganda bazimba ebizimbe hmm. bwe balikiriza regional tier omuli gavumenti yankaaga mumukaaga oba teryakuba bijja kuddamu eyo gavumenti erondeddwaerondeddwa abantu kubanga egavumenti eh, erondeddwa eh, abantu katikkiro tumukubako akalulu naye ono katikkiro gwolonze akukolera eh, ebibyo tewali ayina omwana gwe yali yenyumiridde mukyaki ah, ewanga aniamumanyiy tewali eh. <laughs> eh, eh? oli muganda oli muganda kakati ye kabaka wabweru oh, oh, bulijjo tomulanga kati ye kabaka wabweru naye katikiro omutuufu yakubwangako akalulu mu bukulembeze obwedda bwonna katikiro talondebwa ngeyasembayo mayanja nkanje yavuganya n'abantu bana yavuganya ne muliira mhm. ne masembe kabali mhm. yenyini olusanazaman mhm. mm. nobululu bwebuli katikiro tanoefulomaefulomay mm, mm, abasajja abakulu abamanyi tobera abasiramu balungi nnyo balina olukikola abamanyi majirisi bulama majirisi bulama lwabamanyi kati fe abamanyi bwetuba twogera gwenga olusadde katikiro talondo nga ne kabaka balonda mulonde abalangira kabaka olukiiko mm. lwa buganda lwe lumulonda eh. okusiira ku ndagaano y'olwenda bakwata amanya gabalangira agava mu layini ya sekabaka muteesa olubereberye mm -hmm. erinnya erisinziza obululu obungi mu lukiiko lwa buganda mm. lye liweerezebwa wa queen victoria oba abasika ba queen omusika wa queen yeyoweri museveni yatongoza kabaka wa buganda ogunze eh! eh. kundi ekimbadde si kimaye kabaka balonda mulonda mbwalina enkundi isatu ate kirwewa kalema ne mwanga mm. batula ku nnamulondo bonna basatu bagundi satu ngaomuzungu oyinza bimubuliza <laughs> kakati olwo kiki kati kiki abaganda ani aganye okubawabula ku nsonga ezikwata ku ttaka aa mm. babbi ani omubbi kubuulidde nti tolaba kana akasajja nga kakuba abaganda kabamala akolagana nonu nawandika mu kitabo kyange mm. katikkira omumpi n'omulembe omufere katikiro mumpi weyajja yali wabatatembwa sibyawanebyamu mm. katikiro mumpi yali katikiro wabatatembwa mm. yayina mukwano gwe kobusanga mhm. nga tabba ne babba natekawo <laughs> eh, ekibinja kyababizi ekikera okusoloza omusolo ababizi ka bakulya ekiwakutte mabeere ga mukazi yewananga nze ndi mabeere ga mukazi ewakati watekakwa mujja kuzimpa eh. abantu ne baliko bazikwata bulungi nnyo kampuni bajitanga buli lunaku bubbi se buganda land board temubimpayiriza brb brb buli lunaku bubbi ah, ah, ah, mm. e mugenda nemuddira ebintu ebyo nemubimpayirizaatekawo kampuni <laughs> nga bajita buli lunaku bubbi eh. okutuusa abatatembwa lwe baga nti nedda ekimala kimala ekimala kimala katutwale mumpi mumpi n'ababizi be batubuzizaako emirembo abatatembwa batwala mumpi nsi bamuyisa mukibuga kampiringisa eh. ekibuga ekikulu bakiyita kampiringisa mm. nebamuyoola nekobusambe bamukomerera eryali eddenenyo ekambwe ennyo mm-hmm. baliyitanga luzinga mubiseera ebyo ebijja eh, <laughs> ah, ah, mubwakabaka njogera kubatatembwa eh, muleke kuzanyira mubwakabaka <laughs> bwenawandikako bwe butatembwa abatatembwa tebazanyirwako ah, <laughs> bakwata mumpi nekobusanga nibabba emigo ne babeeyi okubajoonyesa ye mhm. kyewakutta mabeere ga mukazi hmm. <laughs> ye bwe yakwata ekkubo <laughs> yali akulya kampuni eyabulunakubudde eh, eh, yakwata kkubo lyebunyali yagenda eh, butatembwa yali eyawukana ne bunyali hmm. gye yaddukira nagende katolo ate ebizimbe ah, ah, ah, bunyali kakati olwo ebizimbe byebaleka abatatembwa babigiza <laughs> bakubako eh. obusanga emigo kobusanga teyali wa mukitundu ekyo mm. yajja buzi <laughs> nagenda nakwatagana ne bana abakulu <laughs> ye yali muvawala okunyigiriza batatembwa mm. yeko obusanga bamwitanga omuvawala yajja okunyigiriza batatembwa eh, nga yegasse bana bakulu ngaayina obukulyo nga tabala ne babala hmm? eh, kwe kukwanagana ne mumpi <laughs> batandika okutigomya abatatembatokunywa okuwanda kakati mukulu bobi gundi <laughs> ah, tugenda kukomawo nensonga ya bobi wine eh. ah, mukulu kakka olunaku olwajjo eh. yayise nanyini ttaka ah, okutudde bobi wine ebyo byonna byabwerere hmm. anti nabagamba hmm. nti abantu bano tebamanyi kubala nabagambye singa bampita hmm. mu nsi fe batuyita ba strategists abamanyi ensonga ekintu mm. nkubalira ekintu tubyesinga ku kyetuyita situation evaluation mm. oba batuyita ba spin doctors nti nze mirundi nga wazze ewange nga oyagala nkukubira ebobi wine mm. mu weekesobatoddekulya bobi wine nga bamwogerako nkubuulire eh? nti somebody has paid to give me money nenkukolya strategy toddayokulya ku bobi wine mm -hmm. naye bano agalekankubuuza mm. baasooka ne balowooza tibwoga nti bobi wayini bamugoba mu ttaka mm. bobi wayini aba afaananye na bano abantu babulijjo eh. mm. bobi wayini aba afaananye nakibabulijjo waalikubye bobi wayini n'omugamba nti nga bobi wayini bwavumirira upe abaana be basomera mu upe mhm. kyova olaba nti bano ab'emmengo kyewakutte mabeere ga mukazi hmm. yagamba mbu nina ekyapa mu nyuma <laughs> ne muzaata nga kyebagezaako otugamba nti ffe tetuli honest abantu mubalimba eh, kati akijjeyo oba nkirina ekyapa mu nyuma nga kiri mu nyuma eyamayaga kiriwa kati <laughs> kiriwa kakati baali bakola strategy nti this man is not honest azikondemuzi ebya okufuna liiziyogoti kyobona nemukuba nemuyingiza kabuli nekyapa nenkikuba ekyapa mu nyuma hmm. kakati yagala omubuuzi bobi waini okubeera omusenze how many basenze how many landlords nti atalinanyinitakatiyesimba kubwa presidentikiriyo kakati omufunyimu kakati ekyo kireeto kifunemuki tewali makulu yes kakati yono nanyini ttaka mugezi mm. nanyini ttaka yagala bamusasula yeah, yagala era nanyini ttaka oyo nga yazze mm. compensation fund gyeri yeah. abemmengo baali tebabuulidde nti compensation fund gyeri mm. nze nembaga nti zesiitana ne mukulu wange yes. mukulu wange muga nti ettaka kitaffe lyeyatulekera liriko abasenze nze mpamba tunde mu gavumenti nezimbira ekizimbe mukalizo kalio taata jajjaffe yagabana mumairo yeah. kitaffe nakuuma ettaka mm. buli famire lwogirabanga mubiri weyina okubenefitinatikakati the ruling the most looked for item in uganda society mm. is education wehaveoeducation mm. kakati kitange ye ettaka liyeyanoonyanga mvujjo nabusuulu mm. ekyalo kyala bantu kitufu e, eh, kubanga mu buganda tulina omwami wa kabaka n'omwami wekyalo banjawulo mm. mukyusa mu kikyusa mm. yenanyini ki taka, taka. Mm. mulumba mukirumba mm. yenanyini ki mhm, taka taka mhm. muwangala mukiwangala yenanyini taka yenanyini taka kakati kakati atenga omwami wa kabaka mulala okay omwami wa kabaka pokino tikitegeza nti yenanyi yerandirodi we masaka kiwangala ina wayo eh. nekirumbe ino wayo eh, nekikyusa anti nanyini taka ba eh, mayiro bagitumanga nanyini taka erinyali kiwangala nayo eh ntegeje muwangala yali mukiwangala nebatumayo kiwangala mm. mulumba ewaffe bayitayo mukirumba mulumba yali nanyina ettaka eh. kakati ewaffe kiyajjaffe ye yaddira egundi yasangawo nsiko nasimba olusuku lwamaanyi nebaga nti omusajja omusenze ensika gifudde akalagala kwekutumayo ekalagalabayitawo eh. eh. kalagalabanyiwo Musajja nga yali wamanyi. Kati eh. omusajja ono eh. yayagala ssente mu eh, ttaka lye. Land road. Era bwajja ewange muyamba. Mm. Bwajja ewange muyamba lwaki? The compensation fund is there. Naye abaganda babalemesa. Like my elder brother who thinks nti abasenze babeere babe alabeka ku bazzukulu be nti jajjanga yaleka ki? Abasenze. Ye. Naye nga yetafunyeemu. Ye ate bakuluka. Oyinza okubaka oba mukate bakutema. Bakutta. Okwerula ettaka katoleeta magye. Eh. kero kwenye nina kwenula tatu. Ulaba awo mugeto bagami chini wajia kutu umu. Yes. Mhm. Kakati, e, e, choku bili. Nti, as the president alingo msajja, gubatu sobe sangako, mm. ti msajja ina maragala, nga ina mbuzi nengo ya bitu wala atia. Mm -hmm. Kakati president msajja ni agalo kusasifa inga mengo, ni hati inga mengo fabakandi tufugu. Iba nyigiriza. Chukula bakanti, buwabati zebi ntu, atina bateka keteka, ilika ntimuko baba ntumbibanja. Mm. ate bagala kufuga bantu bagala kutunda kutunda bannaabwe era nabagamba nti mwe kyemutamanyi abasajja bano tebabanja mbuga zamagombolola bagala kutunda ttaka buli gombolola yonna weeyimiridde erina square mile z'ettaka kumi ekumi eh. eh. lya development ya gombolola eyo ekumi lusuku lwa mwami mwe yalyanga sente buli saza lyonna weliyimiridde lirina square mile za asatu mu bbiri Ah, kumi na mukaaga kati banabakulu baagala kuzikati gwe soka olabe tulina amasaza kumi na munaana abiri gagenda uh, kumi na munaana kubisamu kumi na mukaaga olabe ettaka libabbi omusajja gwe bayita bitandisali yabigaana yawandika ebbaluwa nawandikira pulezidenti namuga tokwata ku district headquarters and gombola headquarters bwe baamala okkuba obwakabaka mu nkaaga mu mukaaga the local government ya central government yabitaking over yebadde ebirabirira omulungi mulaba hdcvomukuma namasasi yagambanga museveni mm. Niyo mkulembeza kwa bagala ba mkuma watia. Mm -hmm. Katina iba mkuma. Iba mkubeza. Waji, waji, hey. hey. wa, wajifira mwono. Gwena kasoko kulaba ina security ya manye nyo. Bamba wabiba wajifira mwono. Omuloja mwono echeke TV. Ebya tamale mirundi TV kwa maroja. Kasoka wala, tu umulemu. Nolo vanyi matukomewa. ne programu ya fe. Zeneta ambulia nina dogoli ya gaf. Gutuali yako kwa te chikondo cho tamule na cho cha manye. Kasoka tu umulemu. Wabula tuwela vila ntino programu eno. Baji kutela kubayo nocho na si Uganda. Wabamukani. nogiraba olunaku olwenki ejja kubeera nga kweri kadomu omulemu n'oluvannyuma tukomewo